जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी सलके बा जयदेव जय मङ्गल मूर्ति दर्शन मा जय मन कामना मूर्ति जय देव जय देव देव मगणे शालम्बोदर गणेशा ओं मङ्गणपत्रे नमः म गणे शालम्बोदर गणेशा ओं गङ्गपत्र या सर्वाङ्गी सुन्दर सिन्दूराजी कण्ठी सलके देव जय देव जन्मा मन कामना मूर्ति जय राम गणेश लम्बोदर गणेश ॐ मङ्गणपद्रे न गणेशाोदर गणेश ॐ मङ्गणपत्रे नता तु हर्ता भारता भी पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय साथ तेरा बस महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय जन्माश्री मन कामना कामनापूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेश लम्बोदर गणेशा ङ्गणपतले नमः ओ देवाहुदेव गणेशालोदर गणेशा ओं गङ्गणपते नमः सुख कर्ता दुख हर्ता भर्ता भिघना पूर्वि पूर्वि प्रेम कृपा जयाची सर्वाङ्गी सुंदर कंठी के बाल